сәлем достар сіздермен бірге шүкіржан сабирханов достар біз қазір пинокқа ақша салып ә, бес мың салып ойнап көретін боламыз ал ендеше тамашалаңыздар ең бірінші пинокқа кіреміз ә, пиноптың программасын жүктеп алу үшін описаниядағы ссылкаға өтіңіздер достар мен ешкімді ойынға шақырмаймын сондықтан қадалып қалған ақшаларыңыз үшін мен жауап бермеймін мен тек қана өзімнің ойынымды көрсетемін сіздерге сіздер тек қана тамашалаңыздар бесімдеңіз салдық ал ендеше ә, сразу каспиден ақшаны алғаннан кейін ә, сразу нені жауып тастау керек ә, лимитті жауып тастау керек ендеше ойынды бастаймыз достар менің ойнайтын ойыным 27 жеті ойнауды басамыз ойынға кіріп жатыр дауысын төмендетіп қояйық так мен 100 теңгеден ойнаймын бес теңге салдым и өтіп кетті жестко беретін еді ше өткізіп жіберді негізі жаман емес алты жүз осылай басып отырамыз үшеуі де бірдей келетін болса ақша береді че то біреуін алып қалып жатыр бес мың теңге бір екі үш төрт қоңырау берді ол екі мың теңге ма или үш мың теңге ма төрт мың теңге екен тағы біреу түскенде жаман болмас еді счет сегіз мың теңге болды 600 ұстадық өткізіп жіберіп атыр аз уақыттың ішінде 8000-ға көтердік 5000 теңгені тағы да төрт мың теңге енді сол мың теңгесін ойнап көреміз ә, бұл ойынды негізінде қуып кетудің енді қажеті жоқ достар жаймен ойнай беру керек 40 теңгеге қойдым ставканы Э, өйткені мен э, таза 10 теңге шығарып аламын 40 теңгесін ойнайым 300 теңге берді жаман емес ай әттең ай бір қоңырау бермеді так достар бізде таза э, он мың теңге аз уақыттың ішінде бес мың теңге таптық енді ақшаны шешіп аламыз э, кіреміз каспи голдқа және инфоды басып реквизитті басамыз сосын копировать етіп аламыз ә, счет номерімізді егер де карточкаларыңыз болса сомен шығарсаңыздар болады ә, достар мен сіздерге түсіндіре кетейін кассаны басамыз ең бірінші ақшаны шешетін кезде және ә, осы жерде шатаспаңыздар ә, кірген кезде ең бірінші депозит дегенде тұрады оны емес ә, мына оң жағында шығаруды басамыз сосын виза Э, егер де сіздерде MasterCard или билайн теле два болса соларға шешіп алуларыңызға болады ал мен висаға шешемін так он мың теңге ә, ақшаны шешуге өтінім жібердім енді ақшаны сөмкеміз міне достар көп күткізбей ақша түсті ә, бізде каспиде 400 мың теңге бар болатын ал ендеше міне 410 мың теңге болды достар бұл ойында ақшаны ұтылып қалдым деп қуып кетудің қажеті жоқ ә, шамаларыңызға қарап кішкене артық ақша болса дегенде ойнап тұруға негіз болады деп ойлаймын менің өз ойым көріп тұрғандарыңыздай аз уақыттың ішінде бес теңге ұттық қош сау болыңыздар достар егер де осы видео тағы да бір елу лайк или жүз лайк жинайтын болса жаңа видео саламын арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын сіздермен бірге шүкіржан сабирханов қош сау болыңыздар